buzima bw'ibihugu hamye hariho ubufatanye nk'uko bimera mu miryango yacu, aho umuntu agiriranirwa inshuti n'imigenderanire myiza n'abandi, gutyo aramutse ahuye n'ikibazo kanaka akikora kuri za nshuti ziwe bagaheza bakamutabara, uko niko byari bimeze mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi na Aziya, aha tukaba turi mu ntango z'ikinyejana cya mirongo ibiri. mu myaka igihumbi kimwe amajana icenda na cumi aho ibihugu by'ibihangange bitumvikana bikikekana gutyo ibihugu byinshi bikaba byari byarasinyiraniye amasezerano y'ubufatanye kugira ngo hagize igihugu gihirahira kigatera ikindi canke abacakara baco b'abakoloni ibindi bihugu bifitaniye amasezerano byategerezwa guca biza bikagitabara uko niko byagenze igihe haduka indwano y'isi ya mbere aha ni kuri ikiraro tv muri kumwe na muregwa zeno abashyikiriza ikiganiro ubwa mbere reka tubanze tubamenyeshe ko imbere y'uko iyo ndwano iba yari imaze iminsi itutumba bivugwa kenshi ko hashobora kuba indwano hagati y'ibihugu by'i Burayi, ikaba yahavuye rero yaduka, iryavuzwe rirataha, ikaba neza na neza yatanguriye ahitwa Sarajevo mu gihugu cyitwa Bosnia, hari mu ci w'igihumbi kimwe amajana icyenda na cumi na kane. Bosnia ni igihugu cy'i Burayi ku mugabane w'ubuseruko, Bosnia rero ihana imbibe mu bumanuko na montenegro mu na serbia mu buraruko hamwe mu burengero igahana imbibe n'igihugu cya croatia intandaro y'indwano ya mbere y'isi yabaye iyicwa rya samuragwa w'ingoma y'ubwami bwa autriche hongria nawe akaba yari umuganwa francois ferdinand hakaba hari ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na cumi na kane aho hari i Sarajevo. Uwamwishe yitwa Gavrilo Principe akaba yari umunywanyi wa sosiyete y'ukuboko kwirabura Societe de la Main Noire biyita kandi ubumwe canke urupfu. kari akagwi k'imikangara mpinduramatwara kandi b'abagomotsi groupuscule revolutionnaire et anarchique bari bafise intego yo kugira federation canke ubwiyunge hagati y'abacakara ba montenegro serbia na bosnia herzegovine iyo sosiyete yari ifise ihangiro ryo guhuriza muri leta cyangwa ubutegetsi bumwe bwa leta ya serabiya intara zose n'amaleta yose yegukira otirishe hongiriya nazo zari korowasiya bosiniya ubumanuko bwa hongiriya cyangwa ubwami bwa Ottoman, repubulika repubulika ya masedwane na sanjake zari zibayemo abaserbe hamwe na montenegro Mutiyone uyu Gravilo Principe yarinde akaba kandi yaragamije iki mu kwica umuganwa Francois Ferdinand uyu Gravilo yari umuyabaga umunyeshuri w'imyaka cumi n'icyenda yaturuka mu gihugu cya Serbia akaba azwi kuba yagandaguye umuganwa Francois Ferdinand hamwe n'umufasha wiwe itariki ya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane mu bugandagura rero wa francois ferdinand hamwe n'umufasha wiwe yashaka guha uburenganzira abantu bo muri yugoslavia bwo gusasagaza uh, ubuganza kwabo mu kubaka leta itobaye mu kwaha kw'ibihugu by'ibihangange ibyo bikavugwa n'umushakashatsi wa kahise historia yongera akaba n'umuhinga mu kwihweza muharem bazdush akaba yaturuka muri bosnia uti mbega none françois ferdinand yari françois ferdinand wa autriche hongria yari samurangwa ya osro hongrois akaba umuhungu charles louis d'autriche akaba yari ko agwanira ko hatokwigira haba indwano mu bihugu by'uburayi umukino w'imwe hakurikiye iki inyuma y'igandagurwa ryiwe inyuma y'uko umuganwa francois ferdinand agandagurwa abakowati hamwe n'abamisulman baciye birara wa serbe bafata amatungo n'amahoteli yabo barayasahura General Oscar Potioreck yari buramatari w'intara ya ostro ari nayo wa muganwa eh, Samuragwa yari yagendeye aca itegeko kugira ngo ubwicanyi n'ubusahura bihagarare aca yongera atanga itegeko ryo kugira amatohoza yimbitse ndetse gushika i Belgrade kugira hamenyekane imvo n'imvano y'iryo gandaguko belgrade nayo ikaba yari umugwa mukuru wa serbia ari naho hava wagandaguye umwami eh, umuganwa francois ferdinand bikumvikana ko rero leta ya serbia yari ibizi ku ikintu gutyo leta ya serbia ica irarahira yanga ko hakorwa ayo macokoza agashavu gaca kaba kose ku babuze umuganwa iyi mirongo irindwi n'umunani ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe amajana icyenda na cumi na kane ni ukuvuga inyuma y'ukwezi kumwe gusa umuganwa agandaguwe ibyo bihugu bibiri aribyo autriche hongria na serbia bica biragwana hanyuma inyuma y'indwi itarenga indwi imwe gusa itarenga hakoreshejwe urukino rw'ubucuti mpuzamakungu hamwe n'amagasopo menshi alliance internationale et iyo ndwano yaciye iba iy'isi yose mu kwifashisha ubucuti mu bufatanye no gutabarana ibihugu biba byarasinyiraniye hagati yabyo ikiganiro cyacu kigarukiye ngaha eh, mu kiganiro gikurikira tuzobabwira uko ibintu byagiye birunyuka gushikaho ibihwano bavuga ko yatwaye ubuzima bw'abantu bababa imiliyoni mirongo ibiri aho hatavuzwe hakomeretse hamwe n'ibintu byahatikiriye murakoze murakoze mwari kumwe mukaba rero mushimishwa n'ibiganiro tubashikiriza reka tubasabe mukande kuri buto sabone kugira muzobe aba mbere baronka vuba ibiganiro byacu mukande kandi eh, kuri like hama ubisangize n'abandi ku mbuga ngurukanabumenyi naho ubutaha muhizagirwe